алюминийдин жегичтер менен аракеттенишүүсү бир эки группанын башкы топчосундагы металлдардан айырмаланып алюминий жегичтер менен реакцияга кирет реакциянын натыйжасында туз пайда болуп алюминий комплекстик аниондун курамына кирип тетрагидроксоалюминат тузу пайда болот